नमस्ते हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो फुड लभर च्यानलमा आज चाहिँ म अन्डा र आलुको तरकारी बनाउन गइरहेको छु फर्स्टमा चाहिँ यो उसिनेको अन्डा एकैछिन फ्राई गरेर साइडमा राख्नुपर्छ यसमा म थोरै बेसार हाल्दैछु र अब यो उसिनेको अन्डालाई एकैछिन म यहाँ फ्राई गर्छु यसरी फ्राई गर्नुहुँदा चाहिँ एकदमै ध्यान पुऱ्याउनुपर्छ यो पड्किन पनि सक्छ यसरी मजाको अन्डा मैले तारिसकेँ अब चाहिँ यही तेलमा हजुरहरूले यो प्याजलाई एकैछिन भुट्नुपर्छ अब यो काटेको लसुन र अदुवा पनि एकैछिन भुट्ने अब यो उसिनेको आलुलाई पनि एकैछिन फ्राई गर्नुपर्छ பேசுனா ধুলো জিরা আমি थोड़े धुलो खोर्सानी हालेर यसलाई केही बेर चलाउने काटे राखेको हरियो प्याज अब ये काटे राखेको गोलवालाई अनि नुन नुन स्वाद अनुसार हालेर यसलाई एकैछिन चलाउने अब यसलाई केही बेर सानो आँचमा छोप्नुपर्छ गोलभेडा मजाले पाक्नुपर्छ फेरि एकैछिन चलाउनुपर्छ अब यसमा थोरै पानी हाल्ने यदि हजुरहरूलाई धेरै ग्रेभी मन पर्दैन भने यतिकैको सुक्खा ग्रेभीसँग पनि अन्डा राख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यसलाई अलिकति मजाको ग्रेभी बनाउन चाहन्छु अब अघि नको यो तारेको अन्डालाई यसमा हालेर एकैछिन छोपेर पकाउने हजुरहरूले यो अन्डा ग्रेभी चिउरासँग खानु भए पनि हुन्छ रोटीसँग खानु भए पनि हुन्छ भातसँग खानु भए पनि हुन्छ मजाको अन्डा ग्रेभी तयार भयो